mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A Escola Bíblica Dominical no IBS não para. E no dia 8 de abril, o nosso superintendente Júnior Pimentel deu início a mais uma gincana vai ser muito legal, com a participação de todas as classes. Confira nesse vídeo como foi o lançamento da gincana. Então, nosso vice-intendente, pastor Brito, vai tirar aqui a primeira sala que vai participar já domingo que vem. Um representante da sala vai responder perguntas da revista da Escola Dominical da lição do domingo que vem e assim sucessivamente para então né, nós termos nos outros dois domingos do departamento de adolescentes, nos outros dois domingos departamento de adultos, e no outro domingo o departamento de jovens, e no outro domingo a grande final do departamento de adultos, tá? E no final nós vamos entregar troféus e medalhas para as salas que se destacarem, tá? Então vamos, o pastor Brito vai dizer que é a primeira sala que vai participar do que vem. Soldados de Cristo. Classe Soldados de Cristo. Soldados de Cristo do que vem. Eleja um representante da sala, não pode ser professor, tem que ser aluno para participar do ano vem, na segunda sala. Filha de Canaã. Filha de Canaã. Cadê a sala filha de Canaã? Levanta a mão. Ah, tudo bem. Então ele é um aluno para o ano que vem vai participar com a sala soldado de Cristo aqui. Pode ter ajuda do professor? A pergunta é que chega, né? pessoa, mas se tiver a para a pessoa, vai nadar no tom. A pessoa então vai responder. São cinco perguntinhas da lição do ano que vem. Estudem e elejam um aluno. Vamos lá, segundo domingo. Lembra, lembra que a Castelo Forte ganhou um parecido com isso. Vamos lá. Filha de Jerusalém. No segundo domingo, no dia 22. Heróis da Fé. de Deus amigos como Heróis da Fé no dia 22. Muito bem. Agora, a, o terceiro domingo. Filhos de Israel. Filhos de Israel que vai disputar com Monte Oreb. Monte Oreb. Daqui para frente, no terceiro domingo. Vamos lá. E agora as últimas duas salas que ficaram para disputar. Castelo Forte, Castelo Forte e Filha de Sião. Com Filha de Sião. São daqui para frente as salas que vão estar né, entre elas né, aí participando desse momento. Na capa do boletim, acompanhe O objetivo desse exame, irmão, é o seguinte. Está aqui, ó. 8 e 12. Aqui, ó. preste atenção. Aqui um minutinho. Graças a Deus, preste atenção aqui. 8 e 12. Conforme assim descrito, o objetivo da gincana é fazer que todos os participantes são felizes e cooperem uns com os outros, ajudando os seus filhos a obter em todo o trabalho, se esforçando A direção agradece todos os jovens, adolescentes, participantes e, em geral, aos filhos que aceitaram a tarefa de estar desejando um bom trabalho a todos. Vamos valorizar os filhos e o trabalho é que as qualidades várias fazem parte do dia a dia e são presentes em nossas vidas. Vencer a tarefa do meu Bom trabalho e que Deus então, continua de caminho comigo, dizendo tudo que vai ser, tudo que vem vai estar preparado aqui na frente, o microfone, tanto ainda de cuidado, que nós vamos usar o sábado para a grande transversal da Bíblia Os irmãos entenderam e vão orar, e vão participar, de amém! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Estudar a Bíblia estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.